Bueno, egun hon guztioi, e, lehenik eta behin eskerrak emana izkizugu ona urbiltzea Pozgarria da berriz ere plaza betetzea, pozgarria da zuek hemen berriz ikustea. Gaur daño, bere momentuan hartu zenuten konpromisoa bizirik mantentzeko alegina eskertu nahi dizuegu. Antes de nada, nos gustaría daros las gracias por haber venido al acto. Nos alegra poder ver a quienes en su día decidisteis comprometeros y seguís aquí. Es que Hauzez hauzo, karrikazkarrika, etxez etxe, herritarrek, zuek, erronka berriak marraztu eta marrazten dituzue. Irundarren beharrei erantzun eta haiei konponbide emateko, guk guraldetik ditugun baliabide guztiak jarri eta jartzen diar dugu. Gaur, EH Bilduk beste mugarri bat jarriko du bidean. Maiatzean egingo diren udal eta foru hauteskundetarako irungo zerrenda burua aurkeztuko baitugu jarraian. Aurkezpen honetan gainera, Gipuzako aldungai nagusi den Maialen Iriarte ere gurekin dugu. Tenemos ambición e ilusión. Por ello, nuestras propuestas están diseñadas a medida de las y los irundarras. A partir de hoy nos adentraremos en un ciclo electoral esencial y, nos enorgullece presentaros a nuestra cabeza de lista. Guretzat placerada ondoren hitza hartuko duen pertsona aurkeztea. Gure zerrendagurua anakan hazi eta landetxan bizi da egun. Euskalduna, feminista eta bere ibilbidean barrena irundarrekiko konpromiso irmoa duela erakutsi du. La urte daramatza udalean lanean, eta jakina den moduan, politika gardena urbila eta serio egiten du. Igo dadila holtzara, oian abriones aramendi. Eguerdion, oituraren arabera edo zeinek italdiaren hasieran eskerrak eman bertzaizkie hurbildu direnei. Baina gaur eskerrak ematea ez da bete behar bat, poz handia baizik. Familia bat izan zareten iretzat, hemen zaudeten asko eta asko. Leku bat eman zenidaten, irunen lekuri gabe geratu nintzen garai zailetan. Elkartzaintzea zitze egiten dugunean, elkarri babesa eman behar diogunea, diogula diogunean, pertsonak erdigunean jarriaz eta zaurra, zaurgarria babestuz, garai horiek oroitzen ditut. Zuek hori egintzen uten irekin. Leku bat eman eta babestu. Cuando os miro y veo algunas caras, no puedo evitar recordar horas y horas de autobús con los carnés preparados en la mano, el olor a chistorra en la cocina de la chozna, las risas mientras pintábamos hacía rodillo en mano, la escoba a las 3 de la mañana en el frontón Uranzu después de algún partido de Santo Tomás, las caras de tensión al bajar la calle mayor a la tarde del 30 de junio y tantos otros momentos que hemos compartido mientras trabajábamos para construir un Irún diferente. Recuerdo también las caras de Irache, Aitor, Vera y Fermo y de sus familiares. Denbora horretan, gutako bakoitzak rol desberdinak bete ditu. Hiri irekiago, integratzaileago, euskaldunago, feministago, aurreratuago eta asmo handikoago baten jomugarekin. Azken lau urteotan parte hartu dudan zinegotzi taldeak gogor lan egin du helburu horien alde. Lan, horretan emaitza batzuk irmoak, publikoak eta bikainak izan dira. Hala nola gure etxebizitza politika. Irunen lehen aldiz etxebizitza publikoen parke bat sortu baita. Arlo honetan adostutako inbertsioak zazpi milioi eurotik gorakoak izan dira lapize eta San Miguel Anakan eraikitzen ari diren etxe bizitzetan batez ere. Hemen digutxira, eunka pertsonaren bizitzan eragin positiboa izango duen lan horren emaitza ikusiko dugu. Pero hai otros resultados, quizá más escondidos o discretos, que sin embargo son igualmente importantes para el futuro, o quizá más hemos sido capaces de generar discursos que luego hemos oído en los planteamientos de otros partidos y que se han extendido a la sociedad en general. El reciente anuncio de la compra al Estado del edificio de la aduana tiene mucho que ver con nuestro impulso y con las negociaciones llevadas a cabo por EH Bildu en Madrid. Nuestra defensa de la igualdad en el alarde va calando en la sociedad y nuestras iniciativas en el campo de los equipamientos deportivos, como por ejemplo el nuevo pabellón multiusos, que en este momento el equipo de gobierno ha solicitado a la Diputación, lo demuestran. Bestalde, gure iriak, auzoen beharrak pentsatzen, ulertzen, integratzen eta kudeatzen hasi behar du. Horietan, bizitza autonomoa garatzeko aukera emanez. Horregatik proposatu dugu, auzoetan, udal zerbitzua jartzea, eta kultura jarduerak eta ekipamentuak dezentralizatzea. Ideia hori gure iparrorratza izan da azken urteetan, eta datorren kanpainaren ardatz nagusietako bat izango da. Beste, beste indar politiko batzuekin hitz egiteko eta akordioak lortzeko gai izan gara. Hiriaren bizitzan eragiteko, aurrekontuen negoziazioetan hainbat milioi lortuz. Guztiekin hitz egin dugu, eta solaskide fidagarri eta positibo bihurtu gara guztionzat. Gure hauteskunde indarra handitzen den denean, eta ziur gaude maiatzean ala izango dela, proposatzen dugun hiri eredura hurbiltzeko gure gaitasunak ere handituko dira. Todo esto no lo hemos hecho solos, ni en solo cuatro años. Somos un pueblo trabajador, comprometido, y estamos acostumbrados a tener que avanzar en situaciones difíciles. La gente de Irún sabe luchar, sabe defender sus derechos, sabe implicarse en movimientos sociales, sabe dar su tiempo y su energía para otros, sabe dar cobijo a los que no lo tienen, sabe acoger a los que llegan a su frontera. Con todo eso contamos para las próximas elecciones. Sabemos que avanzamos, también ahora, a hombros de mujeres y hombres gigantes. Nos alimentamos de su experiencia, de su dignidad y de su historia. haien bultzadarekin eta zuenarekin guztion artean irun bidezkoagoa, parekideagoa, euskaldunagoa eraiki dezakegu. Irun auzoetatik pentsatua, irun ekologikoagoa, irun irekiagoa eta ambizio handiagokoa, irun feministagoa. Elkarrekin datozen lau urteetan hori guztia posible egingo dugun taldeaz osatuko dugu. Irun abante! asko jana. Jarraian datorren izlaria indartsu eta ambizioz dator. Donostiarra da bera, kazetari profesionala eta gaur egun Kasteizko Parlamentuan EH Bilduk ordezkatzen duen e, gobernu alternatibaren bozera maila. Itzkutsitan esan da, Gipuzkoa gobernatuko duen lehen emakumea. Ongietorri, maial niri arte, zure da ditua. egunon eta mila esker guztioi. Gogoratzen dut, umetan donostiatik, irunera etortzen ginela txokolatea jatera. Eta gogoratzen dut, lehenengo aldiz mutil batek eskua hartu zidala, hemen txe, festetan, beraz ikusten duzuen bezala, irunekin oso oroitzapen goxuak dauzkat. Eta irungo emakume aldunduak, emakumea usartak, plazan, kalean festa gurea ere badela aldarrikatu dunean, geure babesa eta geure txaloak jotzera etorri garenean poza handia hartu dut irunen. Poza handia hartu dut emakumea usartoien eta alboan zeundeten guztion indarra erakutsi duzuelako baina zenbat urrats oraindik emateko. Keoz os voy a decir yo del alarde, cuántos y cuántos pasos tenemos que dar todavía para que lleguemos a una situación de igualdad y que las mujeres y los hombres podamos participar de la fiesta en igualdad que no es más que lo que pedimos. Eta berdintasuna hitz egiten ari naizela, ba zenbat eman behar ditugun zentzu honetan, ezta? Soldata arrakala gainditzeko, beinbeinekotasuna gainditzeko, aukeratu ez dugun Eh, lanordu murriztuak gainditzeko, lan prekarioak gainditzeko, zaintzen gaituzten emakume horiek egoera duinean lan egin dezaten urratsak emateko, zenbat urrats eman behar ditugun egunero egunero berdintasunean eta zenbat urratzen eman behar ditugun, emakumeok egunero egunero jasaten dugun bortxakeriaren aurrean, tankera guzietako bortxakeriak, batzuk simbolikoak, besteak fisikoak, gure gorputzengan jasotzen ditugunak, zenbat urrats eman behar ditugun oraindik ere. Eta gu ez gara konformatzen eta ez gara konformatuko. Eta emakume ez harina izen bezala, LGTB kolektibo guztia zari naiz. Ez dugulako onartzen persona bakar bat ere zapaldua izatea herri honetan. Ez garelako konformatzen eta ez garelako konformatuko. Eta ez konformatzeak esaten duelako politika publikoetatik indarra egingo dugula eragile guztion artean, eragile guztiei gure eskua eskainiz egoera guztiak gainditzeko. Pertsona libreen herri bat nahi dugulako eraiki guzti guzti guztion artean. Honek esan nahi du, jarraikortasuna ez da aukla, aukera bat. Jarraikortasunak ez digula balio, jauzi bat eman behar duela lurralde honek, jauzi bat eman behar duela gipuzkoak, hain zuzen ere, bai berdintasunean, egoera sozioekonomikoari aurre egiteko, zaintzaren egoerari aurre egiteko, eta lurralde honek, herri honek bezala dituen erronka undioiei aurre egiteko, jauzi bat eman behar dugula. Jarraiko ez duela balio guretzat. Begira, adibide batzuk jarriko dizkizuet. Gipuzkoarentzako industria oso oso alor garrantzitsua izan da gure ezurdura garrantzitsua izan da besteak beste gainera kalitatezko enplegua sortu izan duelako eta industriaren inguruan mugitu da urte askotan inteligentzia zabal bat ikerketa garapena bultzatu duena industria hori puntapuntako industria izan zedin Eustaten datu batzuk aipatuko dizkizuet. Bi bederatzi eta bi eta emeretzi urte artean amalau mila lanpostu galdu dira industrian gipuzkoan. Eta ezin da hori onartu, gainera joera okertzerat doalako. 14.000 puestos de trabajo perdidos en la industria de gipuzkoa desde 2009 hasta 2019 según datos del Eustat. Y es una situación además que está empeorando cuando sabemos que la industria ha creado empleo de carilidad y que en torno a la industria ha existido una inteligencia de hombres y mujeres que han investigado para que fuera una industria puntera. Eta zer egin behar dugu guk horri buelta emateko ba, instituzioetatik eta politika publikoetatik bultzatu egin behar dugu herritarrek bakar bakarrik egin ezin dutena, bakarrik ezin dutelako eta ikerketa eta garapenak aurrera egin dezan Europako batazbesteko euneko irura, barne produktu ordinaren euneko irura iristeko politika publikoetatik indarra eta bultzada behar dutelako emakume horiek guztiak. Eta hori da gure obligazioa. Eta hortara goaz Gipuzkoa irabazera eta hortara joango gera Gipuzkoako aldun dira. Jendearen bizitza errestera, jendearen bizitza hobetzera eta baliabideak eskaintzera lurralde hau punta-puntako lurralde bat izan dadin. Pero Os voy a poner otro ejemplo que también nos preocupa mucho. En 2012, el 19% de los hombres y mujeres de Guipúzcoa tenían más de 65 años. Hoy en día es el 23,2 y se prevé que para el año 2030 sean más del 26% las personas que tengan más de 65 años. En este momento el 37,9 de esas personas tiene una situación de dependencia que tenemos que cuidar, que tenemos que atender, con lo cual las políticas sociales no es que sean urgentes, es que son indispensables, son indispensables. Es decir, dira es coac dirá. Eta gainera, politikatik antizipazioa egin behar da. Politikak antizipazioz ikusi behar ditu aurrez aurre dituen eskenatoki horiek badakigu zein izango da negoera 2008 margarren urtean. Beraz, oraingoa zaintzea aparte, datorrena nola zainduko dugun erabaki behar dugu. Eta datorrena egoki duintasunez eta jendearen ongizatea guztiz bermatuz egin behar dugu. Jendea zainduz eta zaintzen dituztenak zainduz egin behar dugu. Eta hori ezin dugu burutik kendu. Zaintza erdigunean esaten dugunean ezin dugu eslogan gizara erabili, ezin dugu edukiz ustu. Zaintza erdigunean jartzea da politika publikoak zaintzarako bideratzea, eta zaintza duintzea, eta zaintzen dutenen lana duintzea momentu oro. Eta hori da guk ikipuzkoako diputaziotik egin nahi duguna, eta gipuzkoako herri bakoitzetik egin nahi duguna. presgaude gaude egiteko badakigu egiten, eta hori da bidea. Eta antizipazioaz hitz egiten ari nintzela, ba, antizipazioz begiratuko diot osakidetzari, izan ere, badakigu, hemendiko urte gutxitara, 2008 mediku eta erizain, erretiratzekoak direla. Beraz, aurretik hasi behar dugun lana egiten egoera horri nola aurre hartu. Ez hori bakarrik badakigu, esan dudan bezala, jendartea zahartzen ari dela, beraz, beste erronka batzuk izango dituela osakidetzak aurrerantzean. Badakigu, oso ondo dakigulako pandemiak gauzak azaleratu eta azeleratu egin dituelako, gaixotasun mentalak haunditzen eta gehitzen doa zela, eta antizipazioz lan egin behar dugu horren guztiaren aurrean. Orain oso sarri hitz egiten da Donostiako esian izan dituzten arazo ez. Donostiako esiaren gobernantza vertikalarena, elkarrekin lan egin beharrarena, lan kooperatiboarena. Hori ez du Euskal Herria bilduk esaten, hori bertako medikuek esaten dute, are gehiago esaten dute horrela eginezean pazienteengan jendearengan duela eragina. Eta hemen irunen ere badaukagu zer lan egin, hain zuzen ere erdikaldeko oinaurre ambulategian, ba, obrakean noiz hasten diran zai zaudetelako aspaldi, aspaldi, aspaldian eta bueltaka eta bueltaka kontu honekin eta jendea txanda egiten barrakoietatik kanpora egoera txarrean. Decía que también aquí en Irún todo lo que se refiere a osakidetza necesita un cambio urgente y que necesitáis que el ambulatorio de Oñaurre, se, se empiece a construir rápidamente, que no se puede seguir en esta situación tan precaria de pedir la chanda en el barracón a la intemperie, que hay que dar pasos importantes porque se está retrasando sin edie una situación que ya aquí en Irún habíais decidido, que ya aquí en Irún habíais decidido cómo iba a ser. Y no puede ser que las cosas se vayan retrasando en detrimento del bienestar de la gente y de los hombres y mujeres de esta ciudad y de los hombres y mujeres de este territorio que es Guipúzcoa. Lehentxago oianak esan du ambizioz eta inkonformismoz lan egin dugula hemen irunen. Ambizioz eta inkonformismoz lan egin dugu gobernatzen dugun herri guztietan. Ambizioz eta inkonformismoz lan egin dugu oposizioan gauden leku guztietan. Eta horretan jarraituko dugu inkonformismoz lanean arituko gara jendea konforme egon dadin, jendea lasai bizi dadin, jendeak bere bizitza proiektuak egiteko gaitasuna izan dezan, gazteek beraien bizitza proiektuak egiteko gaitasuna eta aukera izan dezan. Jendea ez dadil, ez dadil, il, hemen pasatzen dan ibai eta zatitzen edo zatitu nahi gaituen ibai honetan. Guk erabaki dezagun nola egingo dugun eta nola zainduko dugun jendea. Eta horretarako inkonformismoz lan egiten jarraituko dugu. Politikat bizitzako atal guztietan bezala beti dago gauzak hobetzeko aukera. Vamos a seguir trabajando con ambición y con inconformismo. No nos vamos a conformar ante las situaciones que se nos plantean. No nos vamos a conformar cuando vemos que miles de personas que pasan por una muga que nos han impuesto, en algunas ocasiones mueren ahogadas en el río. No nos vamos a conformar porque nosotras queremos un país justo y digno para todas las personas que viven trabajan y pasan por Euskal Herria. Eta gu gara alternativa bakarra. Euskal Herria bildu da alternativa bakarra. Eta Euskal Herria bilduk egin ditzake eta egingo ditu orain arte bezala akordioak, akordioak egin nahi dituzten guztiekin, baina edukiak dituzten akordioak egin nahi dituzten guztiekin, gu gara ezkerrekoak eta gara abertzaleak. Beraz egingo ditugu akordioak ezkerrekoekin ezkerreko politikak egiteko eta egingo ditugu politikak abertzaleekin honek behar duen soberania eta bide horretan urratsak emateko. Eta soberania behar dugu guk hemen erabakitzeko zer eta nola egin nahi ditugun gauzak, zer eta nola zaindu nahi dugun jendea, zer eta nolako etorkizuna nahi dugun hemen bizi eta lan egiten duten persona guztientzat. Hemen bizi eta lan egingo duten eta gure etorkizuna diren persona guzti guztientzat. Guk erabaki behar dugu. Somos abertzales, y somos de izquierdas. Y porque somos de izquierdas podemos hacer acuerdos, acuerdos de contenido, acuerdos que vayan dirigidos a construir vidas dignas para todas las mujeres y hombres que viven en Euskal Herria, con todas aquellas fuerzas de izquierda que lo quieren hacer, mirando a los contenidos, no mirando al eslogan. Y como somos abertzales, podemos hacer acuerdos con todas aquellas personas que quieran una soberanía para este país, una soberanía para decidir sobre todos los temas, para cuidar a la gente y una soberanía para decidir qué país queremos ser, dónde queremos estar en el mundo y para decir que somos un país libre también, porque ¿por qué no lo vamos a decir? Queremos ser libres también. Verás, lagunok y ilusioz bete. Nik ilusio handia daukat, bai ilusioz bete. Eta atorren delako ilusioz bete zuetako bakoitza. Zuetako bakoitzaren lana ezinbestekoa izango delako hemendik eta maiatzaren hogeita sortzira egin behar dugun bidean. Eta maiatzaren hogeita sortzitik aurrera egin behar dugun bide horretan ere zuetako bakoitzaren lana ezinbestekoa izango delako. Zuek zaretelako proiektu honen zutabe nagusia. Zuek gabe hau egin ezin delako. Hemen dago Oiana. Nik Oianari tortzeko esango diot. Nik Oianaren eskua behar dut. Oianaren eskua behar dut bide hau egiteko. Segurun nago Oianak nerea ere behar duela. Segurun nago. Eta segurun nago nik eta Oianak zuen eskuak. Hemen atzean dauzkagun alkate gai guztien eskuak, gure kide guztien eskuak behar ditugula bidea hau egiteko. Bide honetan, zuetako bokoitzak zuen inguruan Euskal Herria bilduz eta Euskal Herria bilduk nahi dituen hoietaz zuen mezua zabaltzen balin badezue bide hau errezagoa izango delako. Euskal Herria bildu da bermea daukagun prezio igoera honen aurrean politika publikoak egiteko. Egoera sozioekonomiko egoki baten bidean urratsak emateko. Zaintzak erdigunean benetan jartzeko. Euskal Herria bildu da bermea, herri hau, herri libreago bat izateko injustiziaren aurrean duintasuna jartzeko, autoritarismoaren aurrean askatasuna aldarrikatzeko, jende librez herri aske bat nahi dugulako izan ere gurea, oiana, askatasuna delako.